नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं शिवानी राठौर देश के प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर की पुस्तक को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना है कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनसे वे सहमत नहीं है उन्होंने कहा है की ये बात गलत है की प्रधानमंत्री हाउस ऐसी सोनिया गांधी के निवास आरोप फाइलें जाती थी आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिवंगत पत्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार ऐसी सम्मानित कुलदीप नैयर की आखिरी किताब के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने ऐसी किनारा कर गए जी हाँ किस्सा ये है कि मशहूर पत्रकार नैयर की किताब on leaders and icons from Jinnah to Modi के चैप्टर में मनमोहन के मूत प्रधानमंत्री रहते सरकारी फाइलें 10 जनपद तक जाने का जिक्र था यूपीए कार्यकाल में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया का आवास दस जनपद खासा प्रसिद्ध हो गया था आरोप यह था कि सरकारी फाइलें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के आवास से होकर गुजरा करती के दस जनपद में किताब में फाइलों जाने के जिक्र पर पूर्व प्रधानमंत्री ने नैयर की पत्नी भारती को एक पत्र के जरिए इससे अवगत कराया उन्होंने कहा किताब में जो लिखा गया वो सच नहीं है इसलिए बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए शर्मनाक होगा इस मामले में दिवंगत पत्रकार के बेटे राजीव नैयर ने कहा मेरे पिता को विवादों को छेड़ना पसंद था और उन्होंने विवाद को जन्म दिया क्योंकि मूल रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था मगर किताब पढ़ने के बाद उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया राजीव ने पूर्व पीएम का एक पत्र भी पढ़ा जो फरवरी में लिखा गया इसमें लिखा था कि किताब के एक चैप्टर में मेरे बारे में बात की गई पेज नंबर एक पर मुझे संदर्भ मिला कि प्रधानमंत्री के मेरे कार्यकाल के चलते सरकारी फाइलें सोनिया के आवास पर जाती थी यह बयान सच नहीं है और कुलदीप ने कभी मुझसे इस बात की पुष्टि नहीं की इसके चलते आठ फरवरी को किताब लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होना शर्मनाक लगेगा subscribe our channel and press the bell icon for more update